puzzle huruf. Pasangkan huruf-huruf berikut sesuai bayangannya sehingga membentuk kata yang tepat. J, ruk, jeruk. kuda kuda ceri ceri B, be, bebek domba domba a ya ayah sapi sapi permainan yang kamu sukai? Bermain balon kata. Yang manakah kata? Putih. Pintar. Yang manakah kata? Sapi. Luar biasa. Yang manakah kata? Kiwi. Pintar. Yang manakah kata? Leci. Bagus. Yang manakah kata dasi? Pintar. Yang manakah kata meja? Hebat. Yang manakah kata merah? Hebat. Yang manakah kata kuda? Hebat. Yang manakah kata sawi? Hebat. Yang manakah kata topi? Pintar. Yang manakah kata sawi? Hebat. Yang manakah kata tomat? Luar biasa. Yang manakah kata kiwi? Pintar. Yang manakah kata tomat? Luar biasa. Yang manakah kata buku? Bagus. Yang manakah kata topi? Luar biasa. Yang manakah kata kiwi? Pintar. Yang manakah kata topi? Hebat. Yang manakah kata merah? Yang manakah kata dasi? Pintar. Yang manakah kata do? Pilih permainan yang kamu sukai. Bermain tebak bacaan yang manakah kata sawi? Bagus. Yang manakah kata meja? Luar biasa. Yang manakah kata buku? Pintar. Yang manakah kata sawi? Hebat. Yang manakah kata buku? Hebat. Yang manakah kata apel? Luar biasa. Yang manakah kata bola? Hebat. Yang manakah kata topi? Luar biasa. Yang manakah kata ungu? Bagus. Yang manakah kata apel? Luar biasa. Yang manakah kata bola? Hebat. Pilih permainan yang kamu sukai. Bermain tebak huruf vokal. Pecahkanlah semua gelembung dengan kata A. Bagus. Luar biasa. Bagus. Luar biasa. Pecahkanlah semua gelembung dengan kata A. Pintar. Pintar. Bagus. Luar kata biasa. semua gelembung uh. dengan kata I. Hebat, pintar, hebat. Hebat, pecahkanlah hebat. Uh, semua uh, gelembung uh, dengan kata E. Luar biasa, hebat. Luar biasa. Pintar. Pecahkanlah semua gelembung dengan kata A. Luar biasa. Hebat. Hebat. Hebat. Luar biasa semua gelembung dengan kata A. Bagus. Bagus. Pilih permainan yang kamu suka.